E na casa 6.8, a gente vai representar aquelas informações relativas a, aos resultados, né, a, a, a pontuação que essa organização onde se participa tem. Né? Então, seja o número de, associ de associados ou de afiliados, o número de assinantes ou, ou de é, participantes, o número de acessos no portal, é, o patrimônio dessa organização, quanto ela tem é, em caixa, quanto ela tem é, em, no livro, é, em ativos acumulados. Tudo isso é representado, contabilizado nessa casa, a 6.8, só que agora é, relativo né, a essa dimensão coletiva em que se participe.